チャオゆりこたいがです皆さんこんにちは今日はゲームの話にしたいと思いますがまあ話っていうよりが広告があります Twitch が始まりましたイエーイ Twitch Twitch Twitch 日本語で Twitch Twitch Twitch はあのー、まあいろんな方が知ってると思うなんです ど世界中に多分一番の有名なゲーム生配信配信のサービスですであのこの前は YouTube でちょいちょいであのゲームやってみたんだけどちょっとやっぱりそのライブも 今すぐ遊びたい今すぐあなたたちと話したいものがやっぱりあの Twitch じゃないかなって思っててで結構あの知り合いやってる知り合いも多いしもう楽しそうやなって私は家にあの遊びながらあ Twitch やればいいんじゃんかと思って面白いシーンがいっぱいあると思うんですけどで今回は始めるのやつがパパンこちらです デッドバイデイライトデッドバイデイライト一番最初を、えーと、やってみたいと思います結構怖いやつだよよ見て怖そうやめっちゃめっちゃ怖そうやなちょっとやだぐらいんだけどやってみたいと思いますでユーザーネームはこちらですポポンぜひフォローしてくださいでせっかくだからちょっとゲーム実況をやってみたいと思いますどうぞ やばい見た見た見た見たやばい見た見た見た b r i かさすがにいつも通りうるさいですうるさいです当たり前うるさいですったったやだ <laughs> なんか絶対変な顔ずっと感心すると思うけどやっぱりまあ 楽しいわねたのなんか本当家に絶対誰も見られない状態も見られちゃうからまあ結構楽しいと思います是非あのこんな感じで好きだったらサブスクライブもお願いいたしますでサブスクライブについてちょっと話したいことがあるなんですけど結構大事なからえっ、ー、と聞いてくださいえー、ふふふふ毎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 にしたいの人が Amazon プライムとか持ってますか Amazon プライムが持ってる方がこの5ドルはタダになりますそう無料になりますのでその Twitch プライムが、あのー、無料有料会員の無料になってあのー、まあ Amazon プライムがあればそれでもうただのなしで <laughs> 見られるのがラッキーだと結構楽だと思いますまだ Twitch プライムが あのー、してないの方はぜひよろしくお願いいたしますあとはあの Twitch の面白いところがドネーションもできるので例えば今日は頑張りましたとかあ今日はビビビビったんですとかお金があのあの流してくれても OK だし ぜひあればよろしくお願いします嬉しいですいっぱいいっぱいあのゲームでもっと上手になりたいし結構その自分の本当ゲームが3歳もう生まれてからやってるからあんまり上手じゃないんだけど本当大好き毎日ぐらいやりたいと思いますのでぜひ応援がよろしくお願いいたします ではまたよろしくぜひコメントしてくださいわからないことがあればぜひコメントしてすぐ返事にしたいと思いますあとはいいねボタンしてこの動画をシェアのお願いいたします